DTV Make things happen. hata naje unatamu nabona kiri n'ababi n'ubu azarimo abanshwaza rero ndeba ingwana nabo buri izuba hano kimwe kafuka kafukamunwa tunga covid covid niho mazima ujare masike masike so n'ubu twakererwa icyatureta ibanyeta kwa mutagirwa sepuriyano nari kumenya nka dr padiri abingi abingi abapanire ntibamanya bamanya nibo muri rubare niyo pasta numanya kushate umuringo ni muri atwijana byoma tinijana ka dr kugamba mibazi okuganisha kugamba ebindi endijo njiri ngiri mumukuranjire budget ya tv okumurwara urware mu radios ati nitukora ta challenge ya tv wata challenge ya tv ba tv yitu neza kuwa ne streaming jira online abine smartphone abine computer zanyu laptops waza internet tutiyo channel a youtube yo kujangu tubaze kuvugana mwena mutwe comment mugenda n'ebyuma tuhaburaho mbwenu nk'abantu bakuru nde icyacyo bavunanisibwa harimo abantu bakuru kusha mazima tugenda komenti zanyu so waza aha channel ya Jonjo YouTube no ikam oandika Direction TV umukigambo kimwe utatira mu space Direction TV ikana iguka weka unoreba ibikombo byitu na na na ka shot screen na kutra kwa tampa ka shot video urazeho kosha nyecha kali naza kuona jishangaho ya chachi yanyu ejeje turyange batunguka ya rubare turi banyu aho twabasha kugira ngo tuhabure so ubwo ni umutayi wanjye dayireta nawe ka yeyanjura abigira umuntu mu niwe bari munonga amazina ayinamani wirwa nikora nekitongore kibakweta tectonic studio yomo muri rubare kikukwata kiri mu video kandi desembaga kwandika za tishati y'ibintu byinshi nk'ibyo n'ubu harimo abari kumanya bindi twizire twageraho ikirohozo cyo kugira ngo twongeremo twadekamo iryo tivi ejo turimo utuntu kandi tutamburiraho mbwemu tuwetagamani bwanyu sapoti yanyu waza yutube no tushangaho kandi tushabana mukama ngo atwase wizi tuje tuteke hari za za startime zoshange n'umugireho bo maju konkati ya hatiya tukyatandikira hasi ahabwa amani make anga ruhanga yaryo omuhwezi bwitu nituza kuhika yarebe ndiijo mwebare munonga basa mm. munonga na mm. nyuma ya mukozi washanga rero butuse ukamushaka mwicaro natembura nzoga umushisho mu pastor nari tuko ko pastor chikumaliza kutakora kumaza kutakora kugenda ukareba inda amazuru anga yakwire ukenda ngozi kama ruza kutunga no mm. no uca mu ntere pastor mu nango mu garuza mwana mu nari yenda kubuza ibigendererwa byanyu mugenderire cyitani kaho TV Uh, yes kati nitanaga mugamba nakakisomogwire negamba ngu making things happen nari uh, leta mbwene ekintu kyabaho reka tv mm. taza naka covid ya nyuma gi second wave ize yashanga twatandikireho hariho bimwe bitwa bitwa ya proding so okwi okugira eta no kugira ngo tuwase kuranga business z'abantu nashi okushomesa abantu shomesa ingaro no mfumo ya kutosha iminyeto kinga iminyeto zoro kwa sababu aminyeto ore minyeto tukwa tukwa sababu muno gato ro no shomesa chabiki aza nitwa bono twangwirwe no kutushabira abazayimwe babashinja mu batata because eh, enjaye tuberenjaye drugs tubereye drugs ibyo kutokoza ubwonko mwego no kuteganizwa ko so mutushanyire ukugira leta no kugira ngo tubase kwetera iminyeto ukwitungura no kubereka indijo chance ukuranga business yo mutwa twese kanuya aza twari twera twatunze twendera pastor musho mwanga mwanga naendera twakukura interview na church yawe ibucankwa niyo tugenda ukatugandura church yawe kugira ngo abana banyu ba braza ba sisters abarya hero bari abroad nubwo bari Kampala ati tumwe mwe n'abanyamuzayi bari hari cyangwa kugira ngo protene service ya nyabera aha uwo bari sigara nararebe ngo haro cyane cyo cyaca nasigire kwa tujya jejo ah, TV nanazireba bati cyo kigendwa kitu chamani kwereka abantu rya ground nubwo arabari buraya ugara Europe utakaje kumugaga kusa eh nyanda senda ejo hirimire kandi ari no mubiri hati cya kinye cyamazima mutweta twisha tujya tukota video yayo tujya areba ko karya mazima yenda kuyamba akuyamba 이제 도움이. Kipozi microfoneji que kwaterintu erikukonekitinga n'ebyo barikukwata okuyamwa youtube sound zibe nizigiraki zigaru nizishohora mbwenu nashemererwa munonga bishe mwe wazwire ekintu kandi ari munywani wanjye turanindira obundi okaza kumpikira iyi purezidenti omungambirira ayiwe kyawa gwe aleluya bishe mwe kama iyi purezidenti nurungi wesigiisa yawe kavuga zo kuganaaza y a k o k u m u s e v e n a i k w e n a mwihanga i k a n d a l i l e n a b a m u k u l a k i l e mulikoba lititeme kulituli hale u n o n o k a m a s i l u haleluya olira abalonyoga ebyenyoga ebyatiireho bamwe na bamwe ebyoga balikotinga k u j a l i kandi abara bayitera n'abasigazi bayitera Kagame bayineho k u b w i r e n a m a n i h i r a gukuratira redio k wani bamugire m b a b a z i o r a m u g i r e okusasira siimaba omukono g o g w a b y o b w o s i bwe barabwa abagenyi bitu b o n a abitutayayira abitwatandika n a m o saavisi abeija twakisa hagati ama n'ababeija turikuza kuhendera a k a m a b o n a hamwe nitwe t i h e e e z o m i g i s h a kandi abari kugarukayo mukamude namwereke isabitege mukamitandikire mukame basekurisa byo mugisha umupira bentukora twebembero tubasise ubwo mukama ntimamu tubikora byona n'ubuhereza paneli watwete ohimba isibwe ikibisa n'ubukuru bikugarukira nishabira bishimwa batandikiriyeho tv a youtube mukama nishaka kuya mu bebembero wabasise imirimo yabo mukama igitungure kandi abayisaba abantu bingi mukama barabasha kwemeranaho no kubashegeka kugira ngo babashe kubona data yo gukora imirimo yabo nakushima nakwebaza agaze kitigisa mu izina rya yesu kirisitu Electro TV Electron TV turabaramutsa kama simwe izobone rya sande kandi turabona pastor barisigara yacakiye na shabangu abiyanjurire kandi tugumizemo tugore n'ikiganiro cyo tukakorana ahacakiye pastor twakwakira kama simwe kama simwe mnonga ndakubakira mu izina rya Yesu Kristo mukama waitu amazina nk'uko mwagahurira nera kandi pastor barisigara Johnson kandi aba uh, living word church hano mu barentungamo niho church yanyeje niho yatandikire yes church yitegiye katandikira aha mu ahifuka aha ho mukatoke na mwa bamwe bakandi bagite yo mukatoke yes kandi mwamara imyaka ingahe aha tubamara imyaka church yigikatanika ikumi ibiri ah, ikumi ibiri n'ikumi enkumi ibiri n'ikumi so waza kubara agiye kuvuga enkumi ibiri n'ikumi imyaka ah, ni kwata imyaka ikumi na kumi na kumwe kandi mugiraho savisi zingahe sande ah, sande tuinaho savisi ibiri kubanza ni tani kashaha savisi yo kubanza ni tani kashaha imwe n'edakika makumyabiri n'itanu mm. ija ehendera shaha ishatu n'ekitweka ariyo gitwa turimo ni then second service isha etandika shaha shatinenda kikama kumya nani tano ehembera shaha mushanju enyine batagizireme nk'abagira abagenyi tuyongeza edakika makumi ashatu then ewa shaha mushanju n'edakika ekintu ekyaonline nekintu kirungi munonga ahabwokuba nekintu nkoku orikureeba ensi eriyo neija yabaire nka global village ekintu kija kutuyamba ahabwokuba kiza kuba nikirebwa esiyoni abayuganda ntibakireba aba rwanda ntibakireba so za onurayini n'ikintu kikuru munonga ubuhereza nibuza kujanjara esiyoni mwebare munonga azana kitu kubatire direction tv direction tv kandi tukora mu rubare tabona kanso Eh, namusikiye kwa taxi park mu kizimbe cya Dr Twesime ari eh, karna yo kubanza ari umune yakashatu no office yitu eri eh, mwenu dia pastor bantu kuza nkamyeto twe katubuza myeto because twana kufaxinga munonga aminyeto ah, narukufa munonga aminyeto nkamyeto ino challenge yati yo kugamungu eminyeto eriyo ne ne neburabura nari muno urino ora ama radio ama TVs njanga bana bari nibitabisha barani bitabanye nabanye n'enkuru n'abita abulitaka ah, nari abana bagera mu njaga bagire mu bitokoza bwonko hata abana iminyeto babatera muranga cy'inkapasita ah, nyiwe kapasita umuranga w'ubwaterere mu myito icyo kubanza no kwikiriza yesu kirisito bwo wabo nakura na ese myaka makumyabiri bakizebo barimo nkabani yo mu myito mm. nyuma ho myaka kutandikira mu myaka ikumi n'eshatu aho umwana yitegereza umuntu katandika kushishikara nazo mu by'ukurese njyaga nazo mu by'ubutine ah. mu gashobo aha myaka ikumi n'eshatu naza umujyi naza mu kurema wisa aha myaka ikumi n'umunani ikumi itanu aho kagitamburo mu magaragara gawe gari tafu ndikureba ebintu byona kushamunsi ninyengine ndikureba ninyenda obutungi konka omuringo gw'okubutungamu ntabwine konka kuninjire niikiriza yesu kristo nk'omujuni wangye naajunwa omu mwaka ogwa ah, kinana na mwenda obu nkaba nahise emyaka ikumi na munaana naareeba empinduka abazaire kanye mu kupuraninga okwo beitaabo kwakanienda ntunga ebintu byajubajuba byona mbibake bafuke barugeho byona bibe byanjye konka egyo ni sitaani kunaamanzire kujuma nareeba ebintu byagira ki nkajunwa eh, omwaka ogwo gwa kinaana na mwenda kunajunigwe naza omu kanisa ekanisa yanyakiira kanjwire busha ntaine kagito mu kigere ekanisa yanyakira abishemwe bampa ebyokujwara nanaaba ebyokuguza injaga nabirugamo nahinduka omuntu niko rikundeeberizeho se eminyeto omurangwa mm. ogw'okubanza ogu ndikubateerera ikiriza mm. yesu kristo nk'omushumi wabo, ningashi omunyeto gwona guruge omu kintu ekibi ekya baze omu kanisa ninga baze omu maramizo aho niho orugendo rwabo ubwo ibi bari gutekateka ruratandi mwaka bingi ko kugana nawe na ku wa muvuza shimwana we habire ki kidabwa kitakukeka umunya kikandema kukereka kukeka ngwe nyuno nokore ki hati ninda nkiwa natunga chance natunga umuntu wakozira wabiremo iwe kikija kitanaro kubono ba haka hinti ki uja nge kintecha kitandi kata kiryo ha uh, ah, ekintu ekyo kuza kukirugamo hmm. n'embabazi kandi cyo kubanza bibiri ntitugira ngo reba ntira imihanda ibiri mu misho gawe niwe wo gusharamo aho ragira iki aho ratora so abantu benshi zire kubabona nimbabuga no mihanda ya pasita sharira amagwa gande mesize enjagende mesize koko cyamushabira nyise akarushanga yagira kiyakigarukamo koka kuri kumara kuruha wayamanya washaramoti ogo ni bwo muhanda gushimira kugira kitora mm. so nimba shabamwe bemanye bamanye umuhanda uwo mu buryo bwo kubasa kubagira ki kubajuna no kubacunga kuno ikibizo muhanda ogwe nareka umuhanda zo mu gupfa na ikirizo muhanda zo magara nareba ibintu byahino mm. yes so ni imwe iminyerito abatukuratire abatukuratira tv umuntu pastor barisigara turi hamwe wa living yes. world church ka pasita murungi munongo mukozi kandi omuhabuzi murungi so nko kuhabura oku hariyo natwaka nk'omuntu mukuru oyitegereza warabire omu mbeera ezo nzizo zenjaga zebutokoza bwonko niwe gezaho kwika ruhanga geza kwika ruhanga naguma ri omuhezi wawe then pasita turiyo nituhendera okateera hmm. muranga ki abantu boona nk'omu byobwire butima bwa covidi embeera turiyo nituhendera n'omwaka abantu nobaha butumwa ki turiyo nituhendera ah, obutumwa obu ndikuhenda kuheereza abantu nangwa n'abapasita bagenzi banjye. aho kwahine icyo mujungu ari kwita misunderstanding ushanga ikintu nokitekaateka nk'uko kitari gavumenti etireho icyo uh, kugema uh, abantu bona abaturage bona uh, abantu kugenda negama nkuko bari gutera akakato butori kumaraho sande umunofwa nyewe karimi kagamba ati namara amezi nikuza kumara amezi ashatu tirwe akakato ndiho mpurira amagara ganjye ndigiye nyine aho ndi kushasha misunderstanding ngegiteri mu Uganda kushanamwa no mu Europe igizireki maheri yo bine eh, na campaign campaign tuzere bandi banje mu Europe banje ngo inywani wanje ndiye bikato bigireki bireke ko kanaje ntapana nintekwa kutegwa ekikateki bamwe bajyaho ne nambaro kaga kaga na mukaga bisheme no butamanye ryahandiki yego tujya mu Herugwensi ensi eriyo ne okuwaho ebyahandikibwa ebiryo nibikira ekyo kureba endwara zitaine bukomoni ziba gusa eki nikuteerera ihanga n'abantu mwena mukuratize ndwara feesimasiki ngu wahita aha munwa gwawe ukira munonga abandi otambura n'abantu abatarikumanya omu makanisa gomu reba ngu amaingi Eh, reba nk'ubujyane yo gupimisha abandi riho ibyo ni inama sopisi reba nk'uwazikuratira deni genda uyegera naho tumaze kureba abantu b'inyo muri uganda deni nicyo kiba icyo kugira ngo bakutera akakato nenda kufa ngo nambara ukaga kagara mukaga ndakindi bongera ngo kandi ngo z'umubiri ngo nebashara amande gakija nashara amande gakikazi ibyo ah, byona ne bishuba kurugana teza akakato kidine cy'ishaziko ahubwo ni mpuramani njyizici ngwine mwebare munonga certificate yanjye ryaha ubundi naningi bereka musigazi ndeteraho katabo kanje ubundi bumanya umuntu nagiramwo amazima no kwerebera alo sebu leta ndetererauka certificate njinaha so wipasitariyo natushobora aha uh, nsonga yo kugemwa eh, nariya immunization vaccine rero nkoko yariho ari noto amazima yarubwe nyine kandi kuterera abantu muranga bona bakura taki kugura ya government akwa government kubanga so eji ni certificate certificate ya eji ya kakato ya vaccine kati ya so ndio mpulire vaccine ya maheru nkagitunga eh, ibiro iwibirizo ibiri zombi nazitungiye ya maheru nkagitunga ibiri kumi byo kwa munana iyo kubanza nkaba ngitungire ikibanza kwa mushanju kabyonanire ukabitera rwari rubare erisenda fo rwari rubare fo satagira waba biyankuba rakutera kakatonofuka apana kandi urukingo urukingo rundi yatirwe ni AstraZeneca AstraZeneca AstraZeneca niyo yatize arware health center for so nimwe n'abandi bona nimwe tubatera umuranga nitukanka ba direction tv tubatera umuranga government bate kutwanga reka shaname ikintu kirita abaturage bacyo bona te kwita abantu so hati mweje umbura umurye kikorwa ekibwa government rero nekora hati urukingo rwabushana nimuteze kikatu ahabwe uburugi bwanyu so mwebare niba hatari ikintu cyose ga pasita bagusimira munonga ngira ngo kikiriho mumaze mwebare kandi muvugemo imirimo yanyu ni ukwabura abantu aka ni akantu wamara kwata mu ngaro wenda kwerarikirira urizi eh. reba ngu wayihara sanitayiza covid kikiriho kandi cyita abantu mwebare munonga see you kama abaherezo mugisha mwena abantu batireba amen